Pardon. Pardon. Bir şey sorabilir miyim acaba? Ya böyle mi gelinir ya? E, nasıl gelelim? E bize var dendi. Pardon. Şey bir şey sorabilir miyim? Cadde Bostan'a nasıl gidelim? Beyefendi düzgün durur musunuz ya? Cadde Bostan'a nasıl gidelim acaba? Niye bağırıyorsunuz? Ee, ben de biraz tik vardı ondan dolayı. Kardeş sağ ol. Buradan çıkın. Tamam mı? Oradan otobüsler var cadde bostanı. Tamam kusura bakmayın. İyi günler. Pardon abi bir şey sorabilir miyim acaba? Bir şey sorabilir miyim acaba? Ya cadde bostanı nasıl gidelim acaba? He? Nasıl yani? He? Nasıl yani? Nerede? Cadde Bostan. Yok yok. Bilmiyor musun? Yok. Nasıl gideceğim? Ne Nasıl yani? Efendim? Cadde Bostan. Yok yok. Bilmiyorsun? Yok. Tamam E, pardon bir şey sorabilir miyim acaba? Soramazsın. Ya kayboldum da. Bu ne hareketin abi? Ya bir şey soracaktım da çok kısa. Sorabilir miyim? bir şey sorabilir miyim? Yaşamaya gerek kalmadı katliam gitti. ya şey, Oğul olur mu? Beni Burada- Evet ne soracak. burada kütüphane var mı? Kütüphane burada. Bir yerlerde var da hiç bilmiyorum. Yani Ya ben- Kadıköy'de kütüphane sanmıyorum. Biraz kitap okumam lazım da var mı burada bir ya? <laughs> Burada düşünmüyorum ama e, nerede olabilir? Hayır bir yerlerde var da. Kadıköy'e ders çalışmaya gelmediğimiz için bilmiyorum. Kadıköy'de Teşekkür. Bir yerde bir kapı Niye ders çalışmıyorsunuz ama ya? Ya abi Kadıköy gelmişsiniz ders mi çalışırız ya? Tamam. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kamera şakası çektik bu arada. Bak kamera orada. Ne? Kamera şakası yaptım size. <laughs> Pardon bir şey sorabilir miyim acaba? Right. Ee, pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Cadde Bostan'a nasıl gidelim biliyor musunuz? Bak gel gel. Hipster var çok yukarıda. Gel gel. sen doğru yapmıyorsunuz ama bak. Niye abi? O ekibine de söyle doğru yapmıyorsunuz ama. Nasıl yapalım abi? İnsanları korkutuyorsun onların. işte amaç zaten o şaka. Anlıyorum da yani o şakadan sen orada bunu ya YouTube'a atacaksın ya bir şey Evet, yapacaksın onları güldüreceğim vesaire. İnsanların zaaflarından eğlence yaratma kendine. Niye o abi? arkadaşlarına da söyle. Niye abi ne olacak ya? Efendim? Ne olacak abi ya? Abi korkutuyorsun. Sen şimdi bir tanesi arkasını dönse sana şöyle bir tokat atsana. Hazırız abi. Ona, hazır, ona hazırlıklıyız abi. E ne gerek var ona? Boş ver abi. ne olacak? olman bir şey İşte, değiştiriyor mu? Bir şey olmaz abi ne olacak? Doğru bir şey değil yaptığın. Biliyorum ama farkındayım ama yapacak, yapmak zorundayım. Yapmak zorundasın. Evet. Allah Allah. Ha vallahi. Sağ olun. Pardon. Bir şey sorabilir miyim acaba? Sen salar mısın? Nasıl yani? Pardon gençler. Üç mü? Efendim? 3 mü? Ne 3? Şey, Caddebostan nerede biliyor musunuz? Bilmiyorum. Pardon. Şey... E, çok özür dilerim. Ya şey... E, ben Caddebostan'a gidecektim de. Biliyor musunuz? Pardon. Ödül hocam efendim. Bir şey sorabilir miyim? Heh. Ya şey Caddebostan'a ben nasıl gidebilirim acaba? Caddebostan'a buradan minibüse binebilirsiniz. İleride mavi minibüsler var onlara binebilirsiniz. Nereden kalkıyor? İleride hemen. Şu ilerden. Aha, Yoksa bu ilerden. Şu tarafta. Şurası. Emin miyiz? Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Pardon bir şey sorabilir miyim acaba? Anasını nikah. <laughs> şey sorabilir miyim acaba? Bir vuracaktım şimdi var ya. Bir şey soracaktım da. Beyler. Bir saniye ya. Yürü git vallahi elinde kalın. ya saçmalama gel bir dakika ya. Ayşe. Cadde nerede? Ve Almanya'da. Kamera şakası. Pardon bir şey sorabilir miyim? Abi. Şey biliyor musunuz? Cadde Bostan. Yok. Sonuç 3 son şey de işte. Pardon. Oy aklım gitti kral ya. Vallahi mı? Vallahi korktum ya. Ben de biraz heyecan yaptım şimdi de. Başkan bizim acelemiz var ya. Sana Ya çok kısa kütüphane arıyorum da ben burada bildiğim bir yerden Vallahi ya. bilmiyorum hiç ya. Yabancı çiz Peki burada dans okulu var mı? Onu da bilmiyorum. Yabancıyız çiz kardeşim buranın Peki Ko- Kobra Necdet'i tanıyor musunuz? <laughs> Yok tanımıyorum. Öyle mi? Eyvallah sağ olun. Saniye Pardon bir şey sorabilir miyim acaba? Bir şey sorabilir miyim? Şey, çiçek kaç para? 10 lira mı? 5 milyon olur mu? 3 2 0 Hediye et. Allah belanı Hep delileri ben <laughs> Pardon bir şey sorabilir miyim acaba? Şey, e, kütüphane var mı burada bildiğin? Hemen dalga mı geçiyorsun? Yok kütüphane arıyorum da. Ben buralı değilim. Hı, Dünyalı mı değilsiniz yoksa bu dünyadan mı? Bu dünyadan değilim. Hangi dünyadan? Videolar seni başka dünyaya gönderecek. Abi kusura bakma kamera şakası yapıyoruz da. Sen abi kimseyle konuşmuyorum. Ben seni başka dünya... Neyse abi dur bekle seni 5 dakika arayacağım. Kamera şakası abi. Kızdın mı? Kızım değil de oğlum öyle durdurulur mu ya? Yemin Abi ederim. amaç zaten. Sen bunu nerede paylaşacaksın? YouTube'da abi.